लगता है पहुंच गए इससे पूछू भाई साहब ये बीजपुर कहाँ पे पड़ेगा दो किलोमीटर पैदल जाइए ठीक है वहाँ आपको बीजपुर गांव मिल जाएगा धन्यवाद भाई साहब अब भाई साहब सैनिक जरा इधर आओ कहते हैं गांव में भूत पेट का छाया है पिछली बार उसी जगह एक स्कूल टीचर ने खुद को लटका दिया था पेड़ से धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद हम्म, जयराम जी की आओ क्या हुआ भूबली बेटा अरे ओ चाचा सुना था नी नए मास्टर आयल हो अच्छा ये ससुर ही नमस्ते बच्चों देखो तो कौन आया है आ जाइए आ जाइए सर आ जाइए नमस्ते नमस्ते बच्चों ये हैं आप लोगों के नए स्कूल टीचर प्रणाम करो बच्चों आइए आइए आइए गुड मॉर्निंग अब हम शुरू करेंगे अपने अपने नाम मेरा नाम है सुंदर त्रिपाठी अब सब छात्रों अपना अपना परिचय करवाएंगे सबसे पहले आप जादू अच्छा तुम्हारा सलमान अच्छा तुम्हारा शाहरुख गजनी रजनी मुमताज शाहजहान शिवाजी सुल्तान विठल कानिया दगड़ू दादा रघुनाथ रघु भाई ए, रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको ये क्या हो रहा है देश का हाल नहीं पूछे हा? नाम पूछे हैं क्या हुआ रे हम कुछ गलत बोले का ससुरा मुझे तो दिमाग से पागल लागे है हाँ। ना जाने क्या बात हो जी गवा साला खुद ही नाम पूछे है नाम बताए तारा ससुरा बवाल मचा दिया ठीक है बताओ पांक, पांक। आज हम का सब्जेक्ट तुम लोगों को पढ़ाए सर वो रोल नंबर वाली सात के साथ मेरा निकाह परवाइए ना सर अरे मारेंगे एक तो खींच के दूध के दांत निकले नहीं और चले निकाह पढ़ने अच्छा ये हुआ सर रात निकलने से पहले थोड़ा तो सा दूध खा लूंगा सर ये क्या है भाई हे भगवान अरे वाह सब आ गए चलो कोई बात नहीं सबसे पहले नाम बता दो रोल नंबर वन हट भोसड़ी के roll number two A A A A A क्या है ये क्या है ये क्या मजाक चल रहा है क्या कोई है तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं ये तो हमारे दोस्तों वाले नाम है दोस्तों वाले नाम हा? मेरे माथे में क्या गधा लिखा है क्या दोस्तों वाले नाम है ये ए गधे की औलाद ए कौन बोला ए कौन बोला ए कौन बोला रुको अभी सब लोगों का कंप्लेन करके आता हूँ सर से रुको गुड मॉर्निंग बच्चों सब आ गए चलो सबसे पहले रोल ले लेता हूँ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा आज पेन भी भूल गया चुतिया सर भड़वा सर कुत्ता सर लोड़ा सर पैंचुत सर भौसरा सर माँ की आँख सर गांडू सर बकचोत सर माँ चूत सर हरामी सर ये तू बताना मैं क्या बताऊँ देख क्या रहा है बता सर उस दिन आप गुस्सा करके निकल गए फिर सर ने हमको बहुत डांट दिए कहने लगे कुछ बोलने से पहले ही जवाब दे दो तो सर आपके पूछने से पहले ही हम लोगों ने अपना प्रेजेंट दे दिया सर भगवान